ነገረ ፍጻሜ ነገረ ፍጻሜ እንግዲህ ስንል ሁለት ታላላቅ ነገሮችን ይይዛል። በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ አራት ሰባት ላይ እና ማቴዎስ 23 ላይ ነገሮች ወደ ፍጻሜ እንደሚመጡ ጌታም ተናግሯል፣ ሐዋርያው ጴጥሮስም ተናግሯል። በዚያ ውስጥ እንግዲህ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ነው የምናተኩረው። አንደኛው የጌታ ምጽት ነው። ሁለተኛው ሌሎች ከቁሳዊ ዓለም ጋር የተያያዙ ነገሮች ጅማሬ የነበረባቸው የነበራቸው ሄደው ሄደው ሄደው እንደሚጠቃለሉ የሚያሳሰብ ክፍል ነው። ጌታ ኢየሱስ ይመጣል። ሌሎች ፍጻሜ ያላቸው ክፉ ነገሮች ይጠቃለላሉ ማለት ነው። በዚህ ስር እንግዲህ ስድስት ክፍሎች ናቸው ያሉት። ከስድስቱ ክፍሎች ውስጥ ሁለቱን ለማሳየት ሞክር ያለው ማለትም የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች የሚለው በተለይ እንደ 666 ያለውን እንደ ብልሽት ዘመን ያለውን የአጋንንቶችን ከሰው መውጣት የመሳ ዋና ዋና ምልክቶች ጫና አድርጌ ክህደትንም ጨምሮ ለማሳየት ሞክር ያለው። ከዛ እንግዲህ ወደ 38 ያህል ምልክቶችን ካሳየሁ በኋላ በክፍል ሁለት የተመለከት ነው የቅዱሳን በአየር መነጠቅ የሚለው ነው። እዛም ወደ ስምንት ዋና ዋና ክፍሎችን ለመነጠቅ መሟላት ያለባቸውንም አብይ ሀሳቦች የመነጠቅ አይነቶችን አራቱ ገነቶችንም ለማሳየት ሞክር ያለ ከዚህ በኋላ ዋና ዋናዎቹ አራት ናቸው የሚቀሩት። የሰባኛው ሱባኤ ታላቁ መከራ የሚለውን እናያለን። ከዚያ በኋላ የጌታ ዳገም ምጽት የሚለውን እናያለን። ከዛ የሺ ዓመት መንግስት ብለን በመጨረሻ የዘላለም መንግስት የሚለውን ነው የምናየው። በዚህ ሁሉ ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል እያምናለው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን።